Klima babesteko ekintzak. Ondakin elektronikoek ondakin solidoen uneko bosta osatzen dute, ia plastikoaren kopuru berdina, eta ondakin kopuru hogeita marte berrogeita tonelada artekoa da urteko. Hornagailuen sortze prozesuan sustantzia toksiko asko eta aurkantitate oso handia erabiltzen dira. Adibidez, 2 gramuko memoria txip bat sortzeko 1,3 kilo eregai fosil eta kimiko erabiltzen dira. Mai gaineko ordenagailu bat sortzeko 240 kilo eregai fosil, 22 kilo kimiko eta 1500 kilo ur erabiltzen dira eta 5000 eta 5600 milioi jul energia erabiltzen dira. Endo hogeita milioi ordenagailu saltzen dira urtean, eta ordenagailu pertsonaren bizitza asko moztu da hainbat urtetan zehar ondakin elektronikoen sorkuntza irualiz gehiago hasi da ondakin urbanoena baino. Txatarra informatikoaren volumena euneko amasi eta euneko gaita sortzi artean azten da bosturtzan zehar, eta ondakin degietan amaitza dute ekipo informatikoen euneko laro gaita Aeben, ordenagailu zaharrek 5,7 milioi metro kubikok okupatzen dute. Hau saia ez erosi ordenagailu berri bat beharrezko izan ezean, gailua kontsumo baxu moduan konfiguratu, segurtasun kopiak berriro grabatzeko aukera ematen duten zedetan egin, pantaila lauek elektrizitate erdia eta irradiazio gutxiago ematen dute. Horrena gailuak edo gailu elektronikoak berriro saltzen saiatu edo ong jeren batera bidali. Ordenagailua materia elektronikoetan espezializatuta dagoen txatarreria batean utzi eta alik eta bizta luzeena izan dezaketen gailuak sortu.